Abrindo o enigma, só tem uma frase na tela. Legendary Force ou lendário pra frente, tava certo o tempo todo. Abrindo o enigma, só tem uma frase dela. Legendary Force, Legendary Force, lendário pra frente, tava certo o tempo todo. Thank you.

calendário pra frente. Estava certo o tempo todo. Mas depois de alguns...